Olsztyński Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc jako jeden z pierwszych w regionie wprowadził pełną cyfryzację badań radiologicznych. Przy pomocy nowoczesnego sprzętu każde ze zdjęć rentgenowskich jest archiwizowane na serwerach. Po wejściu do systemu lekarz może w każdej chwili prześledzić, jak zmieniał się stan chorego, przeanalizować, czy leczenie mu pomaga i czy nie trzeba czegoś w nim zmienić. Specjalista może powiększyć dowolny fragment obrazu bądź poprawić jego kontrast. Pacjent, wychodząc z badania, zabiera ze sobą płytę CD, na której nagrane jest zdjęcie. Cyfryzacją objęto także inne oddziały szpitala. Ułatwia ona przyjmowanie do szpitala zlecenia badań laboratoryjnych i skraca czas oczekiwania na usługę medyczną. Zyskuje nie tylko placówka, ale przede wszystkim chory.